adalah all new Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle 2023 hadir dengan tenaga dan baterai yang lebih besar, jangkauan EV hingga 38 mil, total tenaga gabungan mesin bensin 2400 liter dan motor listrik sebesar 248 tenaga kuda. Secara keseluruhan, garis atap yang panjang dengan spoiler belakang, roda 20 inci, dan lampu belakang yang terintegrasi dengan baik membuat Outlander menjadi tampan dan kokoh. Mitsubishi Outlander plug-in hybrid menggunakan generasi terbaru dari suspensi super all-wheel control untuk menghasilkan akselerasi yang kuat, halus, dan nyaman di berbagai cuaca dan kondisi jalan. Outlander plug-in hybrid memiliki tiga mode berkendara, normal, eco, dan power. Memiliki empat opsi traksi, tarmac, untuk performa berkendara di jalan kering, gravel, jalan tidak beraspal atau basah, snow, jalan bersalju dan licin, dan mud, jalan berlumpur dan memiliki salju yang tebal. Dan empat pengaturan powertrain, normal atau hybrid, EV untuk mengemudi dengan listrik saja, Save untuk menghemat jangkauan baterai, dan Charge yang menggunakan mesin pembakaran untuk mengisi ulang baterai untuk penggunaan EV nanti. Kapasitas tangki bensin juga meningkat, memberikan jangkauan gabungan total Outlander diperpanjang menjadi 420 mil. Untuk pengisian normal di rumah melalui sirkuit 240 volt membutuhkan waktu 6,5 jam. Sedangkan untuk pengisian cepat mencapai pengisian 80% dalam waktu sekitar 38 menit. Outlander plug-in hybrid bahkan dapat berfungsi sebagai sumber daya darurat maksimal hingga mencapai 1500 watt. Ini bisa digunakan untuk menyalakan oven pemanggang roti, pengering rambut, dan peralatan kecil lainnya melalui soket AC baris kedua dan ketiga. Pada interior Outlander plug-in hybrid electric vehicle, terdapat banyak fitur kenyamanan dan kemewahan, yaitu panel instrumen horizontal, Trim panel pintu yang dilapisi dengan bantalan lembut berkualitas tinggi dengan jahitan asli, logam dan kayu asli, kulit semi anilin, sistem audio Bose Premium, cluster driver digital 12,3 inci, layar infotainment dan navigasi 9 inci, tampilan head-up, body dan sasis yang kaku, terdapat tiga baris penumpang, dan Material peredam suara yang ditempatkan dengan baik membuat interior Outlander nyaris senyap. Sistem keamanan Outlander mencakup mitigasi tabrakan maju, peringatan tabrakan maju prediktif, sistem tabrakan belakang, sistem keberangkatan jalur, dan Emergency Assist for Pedal Misapplication, yaitu sebuah sistem yang dapat mendeteksi jika Anda tidak sengaja menginjak pedal yang salah. Harga Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle 2023 akan mulai dari 39.845 US dollar dan penjualan di Amerika akan dimulai pada bulan November.